Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire assez courte. L'histoire du faucheur du néant, Kha'Zix. Ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Vicieux prédateur du néant, Kha'Zix s'est infiltré à Valoran pour en dévorer les créatures les plus prometteuses. Il absorbe en effet la force de ses proies, évoluant ainsi sans cesse pour atteindre des sommets de puissance. Kazik souhaite plus que tout vaincre et consommer Rengar, la seule créature qu'il estime son égale. Lorsque Kazik s'est passé dans ce monde, il était faible et affamé. Les premiers animaux qu'il rencontra étaient bien trop petits pour alimenter la rapide évolution qu'il recherchait. Kazik se concentra alors sur les créatures les plus dangereuses qu'il pouvait trouver, allant jusqu'à risquer sa propre vie pour satisfaire son insatiable besoin d'évolution. Chaque victoire était l'occasion d'un festin et d'une mutation, le transformant en un prédateur toujours plus fort et toujours plus rapide. Kazik se mit rapidement à pourchasser ses proies, sans se fixer aucune limite, se croyant impossible à arrêter. Un jour, alors qu'il savourait une nouvelle victoire, le prédateur devint la proie. Surgissant de nulle part, une créature bondit sur lui dans un tourbillon de crocs et d'acier, le clouant au sol. Elle rugit à son visage, taillant et griffant tant et si bien que Kha'Zix découvrit pour la première fois le goût de son propre sang. Grinçant de fureur, il frappa en direction des yeux de la créature, parvenant à s'en libérer. Le combat dura du crépuscule à l'aube, jusqu'à ce qu'enfin, épuisés et au bord de la mort, les deux adversaires battirent chacun de leur côté en retraite. Alors que ses blessures se refermaient, Kha'Zix brûlait d'excitation à l'idée de dévorer un jour cette créature qui était parvenue à égaler la puissance du néant. Il se mit à la poursuite de sa nouvelle proie avec une vigueur renouvelée. Un jour, Kha'Zix se régalerait de Rengar. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté un nouveau micro, donc euh, j'espère que c'est beaucoup mieux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou n'hésitez pas également à me dire si c'est toujours pareil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker, à commenter. Enfin bref, tout ça, ça m'aiderait beaucoup. Et maintenant, c'est l'instant concours. Il y a actuellement avec le league partenaire 10 codes à pour le skin Corky Astronaute et son chrome à vert, et le champion si vous n'avez pas. Pour cela, il vous suffit de, de RT ce tweet et de me suivre sur Twitter. Donc euh, bonne chance à tous et je vous dis à la prochaine